asolaba omuntu gwe bavuma ku social media mm. baba mulemeddwa ewalanababuuzizza mm. nti sematimba akoze eki sematimba did he defile no mm -hmm. sematimba rep no mm. sematimba did not rep what is the contesius issue mm. the contesius issue is castode mm. ey'omwana yes. esalibwawani kooti you find this woman mm. minister of ethics and integrity yeah. where are you minister of culture obaliwakite babasomesa integrity in government you are not the minister of national guidance the minister of national guidance is only limited why do we have a minister of national guidance lulei yakireeta hmm. ti ensi bweetabuka muzza abantu kakati ate mu gavumenti ya museveni we have national objectives hmm. mu constitution that person minister of national guidance would be preaching objective za government mm. ezili mu consul baza mm. mitwe oyo mukazi alowoza ti ethics where ethics in government that woman because they are irrelevant they are not told mm. you would be dealing with the igigi you would be dealing with saidi you would be dealing with the, the conduct of government you would be in the charge of the parliamentary approval uh, appointment committee mm. julie mm. name of Fazalokodo. Hey, eh, cut, let me tell you what is this call about Sematim. Ah, Omana, house cigar, Nabagambi. Mm-hmm. abasajja kyebagala ku bakazi mm-hmm. n'abakazi kyebagala ku basajja tekisoma tekimanyi luzungu tekimanyi luswaina digri era nekiwandika mu katabo kange njakakuleeta ku lwokubiri mm. nti politics marriage a house girl can undermine mm. marriage of a celebrated profesa bwekiri howsboy mm. if you fail omukazi ayagala mwana mm. not to who bagagga kakati ayinza okufuna akahousboy kuba golemeddwa okukolaki waliwo omusajja omu bakazi mwekambabuulire omukazi yali ajerega nnyo bbaawe kati olunaku olwomu naamugamba genda obikka abaana yetava mu buliri omusajja agenda abikka eki abaana kakati bwobanga oyagala okumanya ebintu beera mu lumbe lumbe oba bakuuma muntu hmm. waliwo essawo bonna lwebaba bebase hmm. otegeere abantu webebaka olu neyebamba nakulatya kati omusajja agenda okutuuka mu kisenge ky'abaana nga ne hausi alo gyasula hmm. gyakozedde emirimu likoye likoze ekiyebambya ali eri musajja natunula nabikka addayo hmm. mugaso namubuuza you are disturbed what have you seen, what have you seen? namugaa nti ah, hmm. waleese amagezi malungi nnyo <laughs> ensiri zibadde zitta abaana era buli lunaku njagendangazi kozale byabusigalo nga yakoze yebambye lyali <laughs> lyakozedde emirimu ate gogaba hmm, gato ngaoli mukazi wakaddibwa dda gogawala gato ate teri mukazi muddugavu eh. mubi eh. ku bisambi wano eh. wayi omukazi yenna omuddugavu olwa gomesi zebambala naki va ku buno obukazi obuyimbi obuyina empali obukunama naye omukazi omuddugavu olwokuba ayambala gomesi ayambala ki kakati bode ye yonna eri kavadi ekitegeeza ebanga ki luwombo natesiiga bizigo mm. what happened omusajja yakifuula luti olunaku alina okugenda okubikka abaana ate abusigala teyafuna olubuto eh, mukubikka anti omukazi obujozibwe genda obikka abaana mm. genda babika ensiri fe mu baganda mm. abaana babawala abakulu baba banazaalabo nemukisenge mm. kyabwe tokolatebakubwa miggo omwana kasamala okukula nazza omukono emabega fe abaganda tolina relationship naye thats why omwana omuwala bwafuna olubuto ewaka mumuleetera mwenye naamukube because you were the culprit the first culprit mm. of a pregnancy is you the man okay. why do you have incest laws mm. ekitegeeza fe tuyina fe mu baganda baba bafuuse bannyoko mm. abaana babawala baba mm. bafuuse bamaamabo you respect them your relationship era mubalaba nti oyo ayagala muwalawe mm. beyisa kizungu bekisi nga bakolaki you must have a distance between your grown up daughter bwekiri naawe muzeitamali wayogedde ku nsonga wayogedde ku nsonga ya parliament nogamba olanya ali wali ku ntabi etematemolanya ekayeyebasnogamba nti ba mps bano tetubakiriza kuba nti eh, bafuluma eggwangawaliwo agamba nti ah, hmm. waki oli kuolanya yekka nedda si kuolanya 400 mps babagamba bayina mm. Mm. era paramenti bagigala naye ate bagenza obika ebiranga birimuki mm. kakati ekizibu mukimuina nebagamba wano ku travel ban nga mugita yakuzanya mm. okimanyi nti abanene abo era bajja kgenda kenya lwaki travel ban yatakirizibwa kufuna ddagala bweru ekitegeeza nti kadaga yayisa sente noolanya yalimu what's the percentage of old people aba baddemu percentage ki baziisa ne bazibabbako singa kakwata odita jeno nzina amazina mu ddiiro lye nekakwata muwanga nekamunyweza mm. abo bebabbi basente nekakwata bahati nekamunyweza ne mukasaija bebabbanga sente mu finance what am telling you is mm. if these people have a chance of, a, of getting treatment mm. tebajja kukolaki omwana bwebweyagala mumalamu ekyaii tomujja mu pampa omwana bwebepamira muleke mu pampa bimwoke bimuwunyire mm. taddamu kupama mupamba am mm. putting responsibility on you ti if you have an escape rut like this man have told you mm. ti omusajja bwabiina iwana ekiyombekedde gyalya tagula bintu waka bwekiri yes ye emmere gyemumuleeta agiteekamu agiteekamukuba yazaakoze eki omusajja agula ebintu ewaka aba ali emmere ewaka oba aba ayagala abaana be naye buli olaba omuntu ali emu woteeri omanyi lwaki abantu bagala nnyo wanaalongo ekatwe mhm. kulya enyama nene nyingi eh. woteri yonna etunda enyama enyingi basajja bebagibeeramu eka tebakuta omukazi sente zakuta zirya nabaana be when you see those women mm. walking on food agamba a ah, eh, mukifo kyokulinya mbeere mujja mm. enkumi zino satu kangende ngulemu omugati gulyewoman mm. alowoleza mubaana be abasajja buli woteri gyebalyamu enyama enyingi ojja kubasangayo getebagula bintuwamuzeetamulaegende ku mmere muzeetamula abantu bafa enjala mm. bannayuganda bafa enjala mm. waliwo abantu abali biringa okuba tibawa ku bantu emmere mm. bagamba tugitekewa nti museveni mumulekedde emirimu museveni out of nima yopinio ninkimanyi museveni predicted an offense kyokulaa gavumenti yonna yagigoba buli musuma eyasuma wali eyasuma yamugjamu dayana yakyawagamiddemu nakanakakaza lwebampabira hmm. bwebampabira bombi naye yamutaddeko muhanga hmm. nomutekako guno bajja kukayisa mudirisa bwekana bakaleeta legeregere eyo minisitry yagitereezeza hmm. nagenda mu prime minister's office najjamu okulutu naddire wa general duties yerumumba era yabadde atuusa sente mu bantu nabage nti immediatly nga museveni ayogedde ku sente abeyateri bataddeko ekirango we have transferred all your data ono airtel money to a new company oba tokkiriza twanukule ewatali simu zange muzijjeko omanyi nti batekako obuyimba obwo nembalumba omusajja omuminisita hmm. pulezidenti yamukubira esimu ngaomanyi oluyimba oluliko hmm. dokita oba muntu wabesigi hmm. kakati nga nze omusajja ngaonterako ebyo egundi ebyo ebyammwe ebyalaavu eh. no kakati bobakugamba tulibawabira olunaku olumu oba muyina contract nafe mm. nebasoma nebasoma nebasoma nebasoma ebitebakatulo buli kimu nebakisumiramu mm. kakati ntinkugamba food the problem was the methodology mm. the problem was not food bagenda ewa akakavubuka ka 5 billion mu bank of uganda nazikasesemya kagamba waliwo yakatuma naye nabamwa isolati nze nyo badduka buddusi bati ebyuma bakwata hmm. what you should do leave me alone as you say drive in your lane i drive in mine hmm. we shall never talk kunsi mukabuli ne muggulu kunsi kuno tekuli asobola tula omanyi bake kyebaliko muntu bateese nange tufunewo agreement bongere babbe hmm. teri bayo agreement kunsi kuno ive lost ive lost natomera natomera okujja mu gavumenti kati sikyalina kyentaasa nobody can restore virginity. Virginity and credibility, you lose them once. Whether to a rapist, whether to a future government, a future husband. tewali katonda tagikuddiza hmm. ate nga nti emmere hmm. anti katulina ebintu bibiri hmm. akakiiko kakatongole aka national task force karefused nakagavumentmisters office akakiiko kakatongole era tewali we bakiwandiisa i have evidence the katongole committee mm. went to toyota company in uganda mm. negotiated a deal to buy emotoka ezo emotoka ezo mm. nga ziringa bikumi bisatu bakyogeraku luddamu tewali ekitegereza mm. emotoka bayinza okubanga waliwo south korea yatuwa wano check mm. yadola emitwalo kumi oba twali kuki aba aliawo omusajja ambasada wa south korea nga bagizizayo abawemu kasi bano benyini abafinance mm. kati oyinza okusangaliwo abatuyita emabega nebagenda mu toyota center nebazijayo yes thats why eh, the katongole committee is not highrighted ham navaayo mm. nagula neddagala nagula naki kati the president would expand the katongole committee mm-hmm. to let us review kuba mubimulekera mm. abasiramu mwina sisimu yammwe relief agencies ne hamu ina Hmm. abakatoliki balina obubondo bwabwe okuva ku kyalo hmm. is it the methodology that failed or is it the food the foodpa kujako hmm. gye batekamu ettaka ogo bapwenyi baleeta mandira bamakubu yenaddayo emengo n'obukootikooti bwe mandira naga nti agenda kumupabira nenkamukubirako ngaayogera olusomaali nakka ku <laughs> ttaka ate nti bwekuba ti njagala sente bagalamira kubagaojeyo mutwe nga mangu ogerako nga nguteeka ku ttaka gwosirika busiri bwekuba sirika eh. naye bwoga nti ogenda kumpaabirbako katono gwenti eh. nolyoka ogalamira ku ttaka okujako ngaoyogedde nange bulungi ate i don't want mone zemba njagala gwokyuse kakati wemasi change mm. mbabulya sente ezo zijja kubulya kweyeteera omani abantu tebamanyi airtel money na mobile moneyye tebamubuulirako nti national task force zaali bbiri hmm. yayina eya prime ministers office eyani eyakalola okulutu yamugobye n'aleeta lumumba hmm. kakati baham abagagga tusobola okubakozesaawo ne ah. twekisipandi nga bakatongole kuba ah. bakatongole beba batugula mu sente zaaliwo bwati people don no nti nababuulira nembagaa nti kalolo okulutu bagezi nnyo abo ababbi lwaki ah. kalolo okulutu dabodi ngaeno gyali neeno gyali naye nga akakiiko ka pulezidenti museveni akaba akatongole cannot be audited by the auditor geno why money not originate from government the auditor geno audits only money originatingmu government and after six months kano akakiiko ka museveni museveni itiyonde auditor yeyenyini kakiiko ke mm. kati baddira abafere nebajja bombi nebabugatta wamu nga bonna gundi yabukulira kalolo ono pasa senyo nga nagaba emmere katta kyagiina tujja kumukwatako yagijjanga eri bakupiika ako bavuma nnyo banne bajjamu kubakupiika ako bamuwa emmere mwanzije ku pulogulaamu egwofiirwa aniyagiraku hmm. omukazi ayina nabaana atambula tafiira mu maka ayina nabaana nga ekizaala atambula nakyekizaala kyekiri <laughs> kasita ngenda nomutwe gwange nga eh. tivi yekala bejogo nga ndikumalamu enamba eri 070099 osobola okuba nga tukubirako noba nga tuwa ensonga gyogera kubanga tugikoneko jakuba tugikonako no programe gaffe tetubikira ensonga tugyetanga bweri gawogirese ensonga nobalanga ofunabwetaavu oba buyambi mugifunekawo porogulamu hmm. eno mugifuneko patent hmm. is me who brought even that name hmm. embuga kubanga mbuga bwe yakomawo mm. nemugamba nti naye embuga erinnya lyolimanyi mbuga hmm. esala mazima hmm. ogwembuga gusata gutuuseeko why don't we make this program embuga hmm. embuga gyebasalira emisango this is how we came up with this program kitikatuti be duplicated tewali asobola ne bwemba siginaku paty tebalina freedom mm -hmm. tebalina firidum gye bakola wano mbuga tebasobola mukubira simu muzajerako hmm. tebasobola tewali asobola kukola porogulamu zange hmm. kyovunabajanga bajijje kujjakobakuba omutu ogwo bagwasi bakuba ekyogebakuba empale baze kujimu tebasobolanaye eh. ah, omuntu aba abo bavuga mmwe kati mwafunye ekirombe abaana bano bebatawanya gavumenti hmm. buli lunaku even this morning yebava kutuula waliwo obulenzi buli bubiri museveni bwebwononye famire ye abaana abo ababiri bebayonona famire bebasiiga obubbi mubantu be naye akamuka otujja kukawona hmm. akamu kagenda muoganize kagenda kutemba enyonyi tebalina ekibuga mwebatalina bizimbe hmm. bakera kutula ntuzibbirawo kakati genda bakubira akatambi nga bogera ku nabbanja tinabbanja omusomesa wa primary nabaga nti abaana omusajja nga munyivu nyo nti apaana ekipolitical manuvaling mumusoka nemukuba nemumukuba nemukuba nabbanja havent they written to you nabbanja abaana abo obubbi obubiri obwo havent they written to you zo sente za media bazitutte bukeera mm. kuteesa bukeera kuteesa kubba even this morning i was watching them somebody was telling him somebody nti mirundi muveeko tojja kumusobola mirundi mulekee mirundi ayina sapooti y'abantu i want tell you mirundi never talk to you ku nsi mukabuli ne muggulu mirundi ayina luusi gyakola amuwohaden maze emyaka munaana nga sikola kakati mulowooza nti mbafunemu kimu okuja kukwatabenyondo mumutwe mutemulindabako bufubukammwe temulindabako naye obuvuka bwe butawanya gavumenti bukeera kumakya kubba hmm. bulinga bwa stoke exchangemuzeitamale ensonga nakubuza ku nsonga yakibaliwo ekitambula ku somedia ekigaba pamiti okubantimotoka etambula emyezi mukaaga banauganda bagamba ah, ah. kyekyo waliwo eyakindetedde nga yewaana hmm. nti olaba ffe tukifunidde ku gundi kati hmm. ndazaabo bafere babba oli yaŋŋambye nti nze ndi wakiriyalingi ogiraba yiino bagendetedde ninga museveni akati kirabika waliwo ku gurupu ogukolaki ogubba mm, mm. bat ebyo byonna biva mu kintu kimu luli twayina gundi nga tumanyi gyetuzijja era mm. nga katushabe era nga asisitanti wakatumba wamala tufaindout oba sitikas zafulumi kati nabusense obusitikas naye baladise bano mbalabyemu tebafaanananga baluli because embaale emotoka zonna zakomao ku luguudo wayi diyaladisa ovumbale yalya sente e. buli muntu namuwa emotoka nezidda ku lugundonejamu nebayola embwa embwa nebagijjawo kubanga nokubba intelligent hmm. nti omubbi ayina okumanya intelligent hmm. ti if you get money emotoka zayala mumbale nga yalowooza nti afunye hmm. afunye yes but people lwasike how come that the jam is there hmm. naye ku luno obalabamu ti the many cases jam waali hmm. ne mainly gundi uh, loole ezo naki hmm. ate ze nga bwenkugambe to me the president abantu gwe bawulira should make another appeal nti even if you are at home gundi masiki jambale masiki babadde mujja kulaba abaana nga tebakyali ku luguudo why masiks were intended mm. has a passport to come to work. Mm. Now that we have a total lockdown, people don't see the usefulness mm. of these masks. Okay. When do you have a passport? ugandans babakiitinga hmm. any ugandan will have a passport naye buli lwolaba nti olaba ku passport office nga bajjuddewo why a passport becomes a necessity when ekyokubiri hmm. babagulire buno hmm. bamagoola bagitaddeyo company ekola buno mm. abapoliisi babawe nabapoliisi kati mayi kyebagenda okukola mm-hmm. bagenda kubukola bo benyini empuuta bwejja nebawamba enyanja mm. amata bwegajja nebagawamba mm. isitnotshemufuul banekambabuuli basajjamwe ebintu ebibaswaza biri ebyo this the minister of agriculture etwala kalusu is under a catokeep ensonga yabadde esembayoeyo kalusuoba kalusu ali mu kooti y'abano baminisita <laughs> mm. kalusu wadde nabaga nti bana ekitange yali musuubuzi wante ngaomusajja amusuubulire nti bamuyita china mm. abaganda abasinga obungi abagagga nabaga nti fe abaganda abagagga tulina ebintu ebyo omuganda abeera n'omukazi omuyima mhm. omuganda abeera nente mm. kati nze ezange waliwo eziri awaka hmm. zifuwa nga nkomyeu omugaga ayingi mumutendampwa <laughs> <laughs> nene hmm. nti zimanyi omukwana <laughs> dont you feel ashamed that under this government hmm. which is under the total control of cattle keepers that kalusu survives is it a new kalusu or is it komaso kalusu or is it political kalusu gundi yabachalenginga nabagamba ona tioyo omukazi kabasi Mm. yagenda ebotswana nagula ente enuma ezi satu ku biriyoni kumi natano okuziteeka munyanyi biriyoni tano ziri luddawo ne bamugamba abasajja be botswana mm. twala semeni ente ezaffe enene nyo zisobola kumauntinga butewamu mm. zikufamu lagwati obuwulira ente ezo enene gyeziri tezirio15 biriyoni tezajja andi ze katokipa nakalema pulezidenti ente ezo nezifa nezifa olwenkuwa nagenda ewakitaka amuwa eddagala hmm. nakalema yakwata kitaka yeyamutta yakwata abaana bakitaka n'abasiba nti baleeakasajja ka nobuliddeiwentkitakaofic hmm. nemusanga nga yekwese mukifaananyi kyabiikira maaria omanye omusajja omukulu ku kitaka akoze eddagala weerokka mu uganda limited mu 69 n'omugaa nti ya sente za museveni hedies kituufu bwekiri awewazana uh, bagobye omusajja omukadde ku mulimu hmm. nomugana leeta ebisumuluzo byaffe yafiiriddewo kuba emotoka gyabadde abbiramu emotoka yebadde rabiriramu akaaga hmm. kasa bamugee ntukyusiza abakozi leeta ebisumuluzo he died on the sport hmm. zizinga temuwulira siruganda zizinga oleeta gundi otawanya kwaya nasanga kitaka nga yekwese mukifaananyi kyabikira maria nakalema arrested omwana w'omulenzi n'omuwala nti kitaka naye nga nakalema ayina munne hmm. bagala kuleeta ddagala n'ente za museveni nezifa ente za museveni zifa engwa muyiseewo eddagala nemutta n'ente za museveni kakati mu uganda tukoze ewaffe ku kyalo twaliko omusajja mugagga nga bamuyita sulaiti hmm. sulaiti yasooka okugula maani e, gondi muwanga enkoko nagula magulu kumi hmm. nga musubuzi wa mwanyi e, juma ebugere ngaayina maani sulaiti ngaayina maani batabani bagundi bazakaliya hmm. bebasooka okuleetani e, bagiyita batya ilof japan nga bimotoka byamaanyi bebagagga hmm. baza sulit yayina maliba hmm. do you know that under this government of cato keepers cato keepers mwe cato keep cato keepers nti eddiba tewali aligula gavumenti yabalaba eh, abalunzi benti nange ndi mulunzi wa nti naye mu uganda kati tewakyali agula ddiba babasajja balaba nebamugjawo hmm. nebagamba nti basajja balaba natwaliramu enjaga basajja balaba naata amaliba eddiba mpubayina kampuni eri mu uganda hmm. kakati mwe abantu bagenda basuubirako this is when you have disorganized milk you have disorganized beef you have ndi hides kakati mwe nti kalusu yavaawo ambadde nkugamba mm. zikitange yasuubulanga ente olwokuba ze nali njagala sente mm. twagobanga ente okuva ekyawagonya kakati wentegere nga ne mwana muto nenkitegeera mm. mm. abalunzi bente baddira ente nebagiwawalaki ente etamidde enkadde twaliritanga kagango <laughs> kakati kagango nte enkadde naye bwenywawalaki etambula naye walaki wagigweramu wogisalira nebwojoca nebwojoca ntinagobanga ente eh. era nabano kyembagamba nti kano mukalaba mm. kakati fe twakwatanga emiguwa mulufula mm. nga basala ente ngaoyinza gira okuleega amagulu mm. oba muli babiri oba basatu kati nejo emiguwa mugisanitizing kuba gikwatibwako abantu bangi eminyolo ewaka mugisanitizing kubanga kalemerako infact for me what i want nti beexperts ba president museveni batubuulire how long does this kawuka last ku meto last kukunda kupepa plastic eh kubanga mm. mbisome yebweru mm. nti kumunyoro kalemera mm. nokasangako abagenze kuzika bajjana ku kitufu abagenze kumbaka bajjana ku iranze buli muntu yabadde ku ntebe namuwadde okay abaze kumbaka ati 20 20 people ndabawadde buli omu kanu buli omu nti sanitizing is part, must be part of us okay. kubanga is the only way mm. abagagga kabalidde abamanyi kabalidde kakati kitegeeza ki kukewala sitonsemberera mm. kukewalathats gyenkugamba mm. ti buli kintu mwebafuna esente enoni bweyafuna sente mm. eh, bayiwa ku nyanja abantu nembagamba munoti opposit ku controlling enyanja enyanja ne mu europe bazikontrolinga hmm. mugikontrolinga omyezi mukaaga hmm. muvuba emyaka abiri hmm. bajja kukima mputa bajja kukima nuuni ba abantu amasasi nebaba amasasi nebaba amasasi ne balaba ebikajjo ebikajjo ebusoga ebyakyayisa museveni babiteekako laisinsi oba oyina loole tosobola oba oyina ebikajjo bifaanana bitya you cannot sell directly e, e middleman middleman loole kati abasoga bawayo ettaka lyabwe tebasobola kugula mmere kubanga baali bagenda okulimbira batundawo ebikajjo hmm. naye omusoga tasobola kutunda bikajjo byerwaki waliwo medoman ate ekinza ekinyiiza hmm. kati tokiraba hmm. nti ono alese omunaala ku kyalo bagaye nti baserikale kakati ebusoga babagamba bamustate house i used to come out e, openire nga nkyali mustate house to defend mm. museveni and the first family omanyi abakubyawo baana ba museveni omanyi agobyabantu muttaka mukodomi wa museveni mm. but museveni gets it once for the anger therefore anybody who misuses erinya yalibadde akubatuwe there must be a law badikiteta bakola muyitwa ayina etteeka wano mm. bobo teyakola etteeka tuliyita tutya si defamation sedition mm. sedition yobo teyakola constitution nateekamu sedition ebirowoozo by'owulidde mu puroguramu eno si bya stv abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu sekinnoomu stv eruŋŋamizibwa ekitongole kya uganda communications commission tuliisonsin hmm. my opinion as a political scientist okay. one he comes from a family of soldiers you can read abamerica bonna bagenos bava hmm. mu famiry zaabwe zabagenos kasayi kajja kalanda yes hmm. to obanga kakati bwaze bamukuziriza bukuza omuyita kongolo muhozi ne kongolo bafanagana nti mubutu yakwata mutabani we kongolo hmm. atamanyire bakuba mundu namufuura komanda this young man has gone through training and kennedy eyali pulezidenti wa america kennedy mm. yalonda muganda we kennedy okubeera atone genera wa america nebamugamba ti ti nepotinistic hmm. nabagamba ti no nepotism means appointing a person who is incapable to do a job my brother is one of the most prominent attorneys in the usa mm. therefore it is not him. nepotism mm. muhoozi kawunda yaina brigade ya kawunda moyi yaina meja moyi mm. because how do you take your children abalangira bebadumiranga amaje nti naawe jangu ebungereza mm. webaali bagenda okunula falklands prince charles eh, yali muvuzi w'helicopter yagendera ku mmeeri where should people fight over you kakati mmwe engagementi zammwe zemulimu to me it does not matter tikiriyoolina obadde osomaawo muhozi like any other ugandan mm. mu bitongole byonna mubeera mu kyetuyita erit eh, eh, department mm. timu polisi nga temunnagyonoona twalina special brigade special force mm. special bagitangaani special gundi bagitangaani bagitangaani special branch mm. akulu yavaawo kibula badibaga emisango abaleerwe abaki aba traffic mu polisi mwalimu ebitongole ebi bibiri side ne special branch nga mubova inspectors mm. o police mm. be bayina obwongo kati ate obwongo buli mu traffic kubba sente okay. kyobulaba emisango gifa mm. akulo tayina mm. abaana babaminisita abo bagamba kolaki i was telling my children nembagamba do you know nti e malaysia every police woman is a virgin in malaysia malaysia omuserikale wa polisi yenna virgin why, why? omusajja bwamukwana nga kuli bino singa kati wabawo omusajja omugagga nakwana akulu waliwo omusango ogutambula byona biri feke hmm. akulu dairekta wa saidi hmm. tafikyalinga enebwe kakati ensi sibesivugibwa bwezityo hmm. ensi kiri kimu yefu muhozi is a citizen of uganda najja mu magye has he been treated differently omulangira webungereza yavuma omusajja abaguka abantu munsi muna balina specialities hmm. babaita baguka hmm. bava mu himalayas the british government has been recruiting the gukas for centuries why before the development of night gagos mm. the gukas sifa and sat night naye omulangira webungereza yali mu training mm. navuma eguka soldier eguka office bamugamba apologize to him mm. okay. yes mm. what is not do you want gomwana we yagala asiika ebinyebwa mm-hmm. i want my children to be important recentlylast eh, saturday mutani wange yawasiza akola mu parliament mm. nasanyuse nnyo mm. abavudde mu parliament nga balona bamutenda magezi nebaga nti oh, oh, fe waffe bwenadde enjogera mm. nabaga nti dna waffe busiru zikasanda beomwana omusiru oyitaba wange eh. okukebera omwana wo busiru ate aba afaananya ti nze ewange ewaka mu famire ya mirundi eh. gwe totawaana kwogera nti tugende mu dna mm. mugezi oba musiru <laughs> ewange dna busiru kyembadde nkugamba kiri kimu mm. nti bashiri bamutwala onofu wa sudan yes mm. ate abaddugavu nze mbasekerera bayingira mu icc mm. gaddafi yagamba omuyinza entulu yenyo abakulembeze byebogedde mm. bagenda e liberia ne batuula ne bagamba teira mm. nti teira kkiriza teira kkiriza ove mu bukulembeze mm. tuteekewo gavumenti naye teira agende e nigeria okay. bamukolere amaka ngaali bulungi nnyo mm. kati webasanju ayagala ekisanja ekyokusatu balwana natiku kubanga enigeria we omusawuthana mm. bwaba ye puresident omunothana ye vice era ebibiina byonna bwebiri mm. e, tekiri mu constitution btbakiteekawo kakati obasanja bwayagala okufuna ekisanja ekyokusatu nagenda asinkana bush bush namugamba tiwoba yagala kukkiriza ofune ekisanja ekyokusatu waayo teyira enegotiated deal mm. kakati teyira ne bamuhanding over to icc gadafi yagamba now that you have surrendered teyira to icc you all african leaders will end up icc in the heg that was gadafi gadafi politicted mm. kyobulaba gadafi yagana okukiza wakiri bamutte mugabe yagana okukiza wakiri bamutte ne museveni toyinza mutwala mwaisisi ah. abazungu tubagobawana tasobola kugendayo negamba tikakati eri bashiri mwetemumumanyi when you study sudanese politics eri bashiri singa bamutenda why bashiri hmm. ye mukulembeze yekka bweyajja yeja netulabye kuba mawanga gabuwalabu gabeerawo nomukulembeze gwobusiramu nomu mm. bashiri neyijaku trabi bashiri neyijaku terorism mm. omanye nti gundi eh, bin laden yabeeranga sudan kendo eh, eh, bana batabuliki singa obabuuza mm. abali mu generation yakamuga eyani tebagendangako sudan kulaba bin laden abamerika nibakuba nekemiko gundi kati abamerika bwebakizoola ti porobulemu ya bashiri bwavu akwata bajeti ye nagitambuza nakolaki nebamufunira sente mm. amafuta negalabika mm. eri edafu balwanira nyanja edafu waliwo enyanja yenkanaleke victoria yabikibwa omusenyu kyobula kibaita oasis tigadafi yakwata biliyoni satu najja amasanyu bwetwagendanga eribia kankubuulire mm. ngaogenda mukatale kowina amayuni gegali nabiki olwamazzi billion yes south korean company ah. yajja amazzi mu oasis green revolution kakati today bashir african leaders kyebakola ekibi ah. bagamba nti any african a serving african leader ah. will never be surrendered to ICC. When you're still serving. As if they are kings. This was a mistake. Mm. they said a serving african leader cannot be surrendered to icc eh. tebakinywa hmm. ekyokubiri hmm. when you join icc okugivaamu si kyangu eh, kuyingira kwangu ata kutooka hmm. tewali bukulembeze wai kati wano mu uganda nabagamba icc nagibalagula nembagamba nti omwana bwalaba otega ekifu kyenyama kukamaswaga nti oyagala emmese oba oyagalaki icc wano yasose kukolaki kukwata bakoni benoonya mm. mm. mbabuulira nti enyonyi ya international criminal court egenda kujja wano eyagala wo abantu 115 ababadde batira abantu mumalwaliro for organis egenda kujja wano tejja kuvawo nga tebanagenda naye ngaani yabatwalayo membership kakati abaddu kafe nebagamba waliwo omusajja ngaava mu argentina eyasooka ah. okubeera prostituta wa isis nebamuvuma is an argentina man is wal nebaleeta besunda besunda ava gambia ah. egambia yewasinga okubeera ebikolobero pulezidenti wegambia yamukwata so the issue was not who the ah. prostituta the issue was you did not understand the international criminal court naye ngaate nti kana katabo kaddekankakusomere kankakusomere zinenaku zomwezi meka januari 215 akatabo kano akawandiika 215 the wisdom of a fisherman naye mbaga nti fisherman zinakola ku magendo fisherman hmm. bwemuba mutwala amagendo eryato mulirekerayo akantu bwe kati mm. naye totuula ku bibyo otuula ku bya muno so that you can throw away your own things musevinga eryato eryato bwe liba staaka nga eh, amayengo galikuba mwaleseyo bwe kati mm. omanye nti amaato gatitata bwekirituyina amaato agali ewaffe agati katata nze wana waffe eziri potib amaato gago eh, galeesa omusenyu nga magulu kumi nga satu ziriyoo mm. mm. kakati nakugamba wano nga mbawoninga mm. biri kumi nemeka biri kumi netaano babulya eh, omuziba yagamba wambwa yagenda ewomusawo omuganda wambwa eh, wangu wambwa ali kukibanyi waggulu wange ali wano hmm. omuziba namugamba hmm. mbuulira bali hansi bali igulu kuwulira <laughs> omanyi ekyo ekikitegeerezawambwa yali waggulukibanyi hmm. namulagula enkuba ejja kutonya nnyo ensozi buuke wambwa lwoli mukwata omusawo omuziba nagamba mbuulira bali hansi bali igulu kukolaki bawulira abaliwa nze bwe mba mpandiika mbulira bali hansi mm. abali igulu kukola ki <laughs> kuwulira kakati wulira mm. a retiring president must ensure that his successor would protect his security and the protection from persecution. Uh -huh. He should also be able to ensure his welfare. As people move closer to a global village, internationalism is also closing in. This means that we are having new generations of rights. What was not considered as a human rights violation, as a human uh, rights violation, mm. have become so. The internationalism through new agencies like the ICC is intended to keep leaders in developing countries on their toes. Mm. They use those who have retired to shape those taking power. Therefore, a retiring president in choosing a successor must bear this in mind. awo wenyini mbadde njagala eh. kwekuza nensonga yobukulembeze bwamajje obwalondeddwa eh. mbadi eh. mbas wilson aludde nga musajja nyowa ku lusegerwa president museveni peter erweru ye musajja abadde akkiriza komaliyo nemuweebwa president weggwanga land forces commander omupya muhosikanirugaba hey. Eh. wa munyumba obukulembezebuno byalesempolampola yetekatekera magenda ge nti protection ye abirenga bno bagenda mukumanabagamba nti president museveni yalwanyisa ebintu bisatu mm. corruption stinking corruption is fighting colonialism ah, ah, mm. colonism nti muyina bufactions bwemukola mm. ekyasuula gavumenti yobote obote aba upc betemamu upc <coughs> syndicate upc enfungulo upc science upc gin yayiganga kamule museveni bonna yabukubye obukundi obuli mwenaale mm. nibadde mpulira nankabirwa nga ayogera ku byuma byange nabagamba bannange temumpeereza muntu ebyuma bya mirundi binkwata era omuwala eyabatwalidde ekyapa ewanankabirwa kisayiningeko bafuneranditaito kugundi kugorodimaini yebweyekwe bamuyita nsentamu singamba kuba badduka mubimo byange bibakwa ah. nankabirwa yagaa nti munange kanakafo musebeni yakampa bubi nali ngeze kana esijja basisinkana nankabirwa yatudde ebyuma <laughs> ebyuma bireesa obuzibu wano ate birundi tagulwa <laughs> ebyuma mm. ebyuma tudde ku nsonga eno njalwa girambulule bulungi museveni changesi zeyakoze alwanyisa ah. corruption for service delivery uh-huh. museveni <clears throat> yakubye obugoundi na parliament yegiwambye mm. yawambye parliament nawamba obwa vice president mwana wange mm-hmm. e-, e-, ebyatumwine mumuzanya mm. museveni abalaga nti nze kyembasasireko abasajja bano tebategeera kaibula yakwata banne bonabanini bonna nabakwata mm. mukamukwezi nagamba oba kaibula ayina amaanyi ajje kaibula yeyiwasuga bawulo nganonyamu mukwezi <laughs> lwakitalwanyisa kodi mm. naye kaibula naye ekyuma kyamu ekigayo amayinja naye kyamugayako bwekiri eh, mm. netufuna tumukunde tumukunde yateeka helikopute mulale yambabazi najjamu amakutiyagega sente nagendera okwongera e yadduka emisinde ngaekyuma kimunoonya <laughs> nze you see what these people they don't understand their politics hmm. nti kino ekyuma kigaya mayinja <laughs> eh, eh, gwe kino ekyuma kyo tekiri kya boola hmm. <laughs> kakati tuba tulyawo mbabazi mbabazi yatulanga bwa very smart man hmm. natulabwati mbabazi yajjawa president mu state house kakati bwajja kyanda nga ayimiridde wali nze nali mulaba hmm. ne bamugamba nti sebo tukuwaza n'agaana nayingira hmm. museveni namugamba nti miting yasaawa mwenda mbabazi naddayo hmm. agenda okutuuka ku state house nga museveni awandiise in his handwriting people who should not be body sarched nga mbabazi tali yatema butemi teyadda <laughs> Eh. naye nabagamba nga mm. nti mbabazi akuba abantu bonna abakubya akamazeewo nti ye <laughs> naye empeesa lwenaaluma ekanzu ya nanyinimu mm. tejja kusulamu nti mbabazi akuba abantu museveni nga obwo obwana bwebaka tebunaabya empuuta mm. naye kasita emmese erinuma nayogerera kawempe era waayita ennaku ntono nnyo ne bangoba abo abaana naye nze nabagamba ate bannemwa bakubye nembawanika obugulu bakubye nembawanikira ddala nze tebalinepangira kati mm. nkugamba mm. nti ekyuma kyabwe ekibalya mm. buli muntu yeola <laughs> museveni yaseka nokuseka wayi do believe tumukunde kanigeti support eyateeka gundi tumukunde mm-hmm. yalandinga erikopute mu lukuŋŋana lwambabazi mbabazi naye yashimiryetinga banne bwekyamutuukako abantu bakubaki bakuba mungalo hmm. kuba ekyuma ekyabwe kyekibakwata hmm. kakati tegamba nega nti you see president museveni hmm. has handled mwekyemutamanyi museveni wetulwaviira mu kalulu these people position it as we are threatening violence. Mm. Have you seen violence? No. Ebyali bigambo bya gavumenti esenya. Ah, ah, ah, ah ebyali bigambo. No, no, no, no. Umuyaye mpuga. Kati umuyaye mpuga bamusibye sana. These allegations is tiny back. Umuyaye mpuga. Umuyaye mpuga ina kabanga linya. Yage yage ze omayimu eche basa sira ko. Umuyaye mpuga. Namuandika konti umuyaye mpuga. Chobola muyito umuyaye kusukali. kabindi mpuuga yayingidde mu popopo bwati ah. mpuuga nayingira mupopo ate mukijeeko mpuuga ah. yayingidde mu popopo ngaalina kabangalyesi sekandi ngaalina muserikale omu nemotoka eya bulijjo ah. obuyinza bukozeekati eh. eh. eh. mpuuga hmm. kati oyo mpuuga talowoozangakona kubeera kyamaani weero si wano nafuuka opposition leader diyakisipekitimu tukonze tuabo oba kweyagalira mu bino ayina kukkakkana nga muzofunyes museveni has solved mm. the post election violence museveni has solved ebyokukwata abantu mu drones okyabirabayoanti nkubuulidde system yayenaekifo okubeerawo semwogere yali leader of opposition yayinaki have that semwogerere yalemera mu konvuyi yobwe tenebamuba ecupa ya biya wano egindi mm. semwogerere agenda eggulu okwogera mu bantu nebamuba ne driver baali bamuyita kapere nemotoka nagisuulayo nebe baali bagenzeabadde alwanisa enguzi okubonerea obukulembeze bunene nogamba nti agenda kuba akwata ku palamenti kyeyakoze okuba nti bampugaegitutte eh, era museveni mwetemumutegeera mm. museveni yagambye nti abo nabagamba badayana nembagamba mm. bagaana obikola do you know what he want and, mm. and that's what I'm telling you mm. kyekiri mukatabo kange kano kati kano kategedde nti lwakuba oganye kukkiriza na tinga nti abakulembeze ba afirika bagenda bagenda batwala lwakuba oganye kukkiriza ni naye kyeyakoze wano ye politikitinga ti heg mm. kati bashiri bamututte ng'ate babi benyini be bamututte A retiring president must ensure mm. that his successor will protect his security and protection from persecution. Mm -hmm. He should also be able to ensure his welfare. As people move closer to a global village, mm. internationalism is also closing in. This means that we are having a new generations of human rights. Mm. What was not considered as human rights, violations have become so. The internationalism through the new agencies mm-hmm. like the ICC is intended to keep leaders in developing countries on their toys. Mm. They use those who have retired to shape those taking power. Okitegedde? Kitegedde. Mbuulira bali hansi. bali ku lukubuli. Waliwo yabuulidde. <laughs> Eh, waliwo yabuulidde. Ne kadi. Generali. Wai kadi. Bili kumi n'etaano. Naye Bashir yali ludda wa? mzee <laughs> tamali sikuwe wabashiri waliwe yabuulidde naye eh. naye agamba tugende fenna eh. ensonga ogikonyeko nogiyitaku generi ah. tumwine ngaagamba mukulu munne ah, ah. nti kasa tugende mm. tumwine kiri bwekiti nzaiwa nti nkaleje tumwine mm. waliwo omusajja awandiika akatabo mm-hmm. confessions of my wife mm. yawa mukazi we omwenge nayogera whom should we listen to we should listen to tumwine Why? Don't, don't, don't abuse Tumwine. Mm. Tumwine has had power and has seen the power going away. Mm-hmm. Tumwine baamugamba nti paramenti eyagala gundi kakka n'agaana ne kakka teyajja. Mm. A few days later kakka found himself nti bamwetaaga to be approved nti mm. yafuna mulimu. Mm. tumwine nagamba nti tuiko pabwito nayimba nayimba nayimba nayimba kati tumwine singa tabadde jeno hmm. singa talina muserikale nomu kitufu yes you see fe abaganda tukugamba abaganda hmm. bagamba kitagenda azaala bagenzi when a leader stays in power for a long time when a man does not die